ਲੜੀ ਹੈ ਓਕੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਂ ਲਾ ਦੇ Kanirun cak swag dal pa video na da de singa mundul batta cani banyak mo mijabara lah, mundur mundul batta cak aku miso cok ni dapat cak tayan gimana Lari benjo aku mana? Ini bus tidak apa dia bak ni tak betul dengan ya, ni. Dia aku tak bayar. Mau je kau nak benjo. Ia ya, maya ni ba tunci yang dongal. Nikon macam ni macam kain apa? Ina dan tu, mandul pada saya lagi nak kain. Kain apa? Mix na. Mix na. Wow, oh, bazar channel kering jom ni buat. Kami lepas sini. 아 잠재는 아? 아, 아, 저는 이제 아, 제가 sebenarnya ni kan lambain jok mu di mana kalau dia kat 17 gram sehingga rok dah murah dah dah hai video nam nunggu deh like kamu ya tuh saya ini kat atas skin anak ini ini skin jog ini mah like like di kat mo dia kira mo. Ini dia gujan aku suka jog nih, gujan aku suka mana cina oh. 찬이랑 자링한 나이는 나중에 저도 거기는 터치노 찬이랑 자링한 미스반 낙불 먹는 바로 마야만 미슈동아 요깔 미슈동아 이번에 하이 미안 맞아 전화 잘 듣는데 Ya, bang bang. mana tu muka ni kebenar? Ini aku kata betul mungkin. Ini ya, ya, aku. Wih, cukup yang pink. Ya, kibak ada. Ada apa Ada yang kita dalam muka. Siuk manjuk. Kau kat situ. <laughs> Heat strike. <laughs> bang jong ni mandi tak leh sopan kumi yang batal sana pak perang kau oh, gerja gerja kau ingat you know ni ni nak meh tak cengah dia ya ha. kau dah ang ke ni ada ni apa kan mandi dia bang dah. Ada punya. Cuma munduli pasal cak mana jok, cuma apa ni? Macam rari mission lah, kita sih kita. Na cak mana yang mana ok aja. Na dia ya bus tu orang tak pada ni ada. Ya, Ina nak muka yang sembili kita lagi kan? Di gol bang dah. Eh. Kalau nak sih macam kena anak aku. Aku berani tak ada. Hai, anak dah. Nada, mesti kau eh. ada. 야 직원 예뻐? 응 시민아 쌀대 이스타 사탈대 사탈대 메로컴 바잘 차오 카모 카자 아 그래 카자 만데 오카 만데 오카 마이크 쳐줘 나랑 마이크 잠만 봐 나랑 마이크 잠만 봐 나랑 마이크 잠만 봐 눈들 받자 마이크니까 헬로 시드니 남양 안돼 Nej, jag smakar varken något. Det var kul att du... Nej, mày có varken mất. Alo? Mày nè. Biết chuyện nó mà cầm nọc thật à? Mày nè. Nó kia bạn à? Ông ơi, bây giờ đi. Slim có ở trong cái nọc lên. Ôi, xin đi. Bây giờ. mẹ tập nè. Rồi anh nghe thế nè. À, ra 근데 알았어 저건 봐 알았띵하로 주신의 시계함 커버라운인 엔딱 플레이스란 이거야 아 자꾸 가신 건 뭐다? 글자로 피스 디테일 하죠 저기 남이 공부라 나치마스 남장 아 좋아 아이고 나치마스 Vincent of course. Vincent, what's good? Ah, how job? Job. This is man, chef. Job. I think you're supposed to park with My mom, I feel you more. I want it. That's not the bottom. Well, that's not the bottom. <laughs> <laughs> Mana betul buat ni apa? Ada apa Mana betul mana ada ada apa Ni mana tak sure. Badi. Mana betul mana ada apa boh? Hello. Nanti dia getuk mod dah sama apa? Tak mod, lama. Dia mod eh? ni. Hahaha. <laughs> Hang jadi. Aku kapal kapal. Tunggu. Katakan, katakan. Kinatong Yama. Kiame Yama. hai phạm trượt Nagamix Bang ni eh, bos. Nagamix ko tidak ang joke. Kadang ang gusto lang ko pata ko. Ya ko mat na dal de. Ya ko ra na ayo. Bye bye. Good night. Ya. Dạ. Mayara. nendok ni mana ya ni ofis nok tak betul kini ya ya ni mana kita tu beri buta nok ni mana dah lihat ofis eh, kini ya room kam na ah, macam lah, tak nak bantu nendok tak oh berani nendok dia no maya maya <laughs> tak nak ada macam tu Sen kata mu, ya tu le, sen kalau yang tu, ini yang si. Luciano Arroy mình cập vào kitchen game này ở chỗ e ẹ p không là đấy con mặt cho camba mặt cho bazar bazar mặt cho cái ông cái này i ậ y kalau semua dari mission kalau sini no dalam sales step one gimana ya sepan pun ang video cakap sekali na belum tejok ni betul dah m a t a m ni mana cik banyak ni kalau nak pergi mana tak jenok sebenarnya area kecil mungkin ni eh. hmm. tak banyak hmm sebenarnya aku mix kat ini kalau nak pergi ya, sebenarnya tak nak mau mana ya sen dalam video esok ni ya video cek cek ni sebenarnya belum ini terjo mau kata ni lah, bye bye